bir balık, bir balık, bir balık. Bir balık, bir balık, bir balık. Bir balık, bir balık, bir balık. Bir balık, bir balık. Culeron. Carrera machi, gordito. Troro gor gavida, gavida. დავიდა დავიდა არის ხოლმე დავიდა დავიდა მეგობრებო როგორც გვეხედა